antes que venga que el día del Señor. Antes que el día del Señor venga sobre la tierra, la luna tiene que teñirse de sangre y el sol tiene que dejar de dar su resplandor. El día del Señor no es el arrebatamiento. Yo no estoy esperando el día del Señor. La iglesia está esperando la trompeta, como primera Tesalonicenses 4, 13 adelante lo dice. Dice que el Señor viene desde el cielo. ¿Cuántos saben que el Señor está allá arriba en cielo? Jesús no está acá. Usted me dice, pero ¿cómo? No. Jesús, ¿usted cree en la Trinidad? ¿Cree en el Padre? Amén. ¿Cree en el Hijo? Amén. ¿Cree en el Espíritu Santo? Amén. ¿Qué dijo Jesús de él? ¿Para dónde se iba él? Me voy, voy pues, a preparar un lugar. ¿Cuántos saben que hay un lugar preparado allá arriba para usted? Amén. ¿Cuántos hermanos? A lo mejor nuestra casa es pequeña, no es grande, pero déjeme decirle, allá en el reino de los cielos hay morada celestial. Amén. Jesús las tiene listas, las tiene preparadas, porque si no la luna no se teñiría de sangre, hermanos. Ahora lo que viene es impresionante. Antes del día del Señor, la luna y el sol darán señales. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Génesis? dice la palabra de Dios que el sol y la luna fueron dejadas cuando el Señor hizo la creación. El sol y la luna las dejó para que el hombre aprenda a ver las estaciones. Verano, otoño, invierno, primavera. Pero también hay una frase en el mismo verso que dice que la luna y el sol también serán para señales. ¿Para qué son las señales? No es para el mundo. El mundo está divertido haciendo más riquezas. El mundo está divertido haciendo horas extras. Y ese es el engaño que el diablo quiere también a nosotros. Pero nuestro galardón no proviene de las riquezas de esta vida. Tenemos que leer y echar mano a las cosas de la vida eterna. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos bendice a nosotros buscando el reino de Dios y su perfecta justicia. Y lo demás Dios te lo va a dar, hermano. Amén si quieres más, Dios también te quiere dar más. Pero Dios quiere ver más santidad, Dios quiere ver más oración, Dios quiere ver más ayuno, Dios quiere ver más lectura de la palabra. Y entonces Dios también abrirá su buen tesoro. ¿Cuántos lo creen en esta? Él abrirá su buen tesoro, dice la palabra. El cielo y hará derramar fuera de tiempo, a tiempo y aún cuando todavía pasó el tiempo, porque Dios nunca, Jesús, no llega pasadito ni después, llega justo en el momento que lo necesitamos. ¿Necesitas la bendición del Señor en esta hora? Amén. El día del Señor. El apóstol Pedro es un hombre muy humilde. Es un hombre que no tuvo grandes estudios. Es un hombre pescador. Pero tome su Biblia en el libro de Segunda de Pedro 3.10 y a él se le revela por el Espíritu del Señor, porque la Biblia dice que esto no se discierne humanamente. El hombre natural, ¿cuántas veces ha escuchado? Yo me he leído la Biblia de tapa a tapa, me la conozco al revés, de derecho, y qué me dice, no entiendo nada, porque esto no se discierne con la mente carnal, sino con el Espíritu del Señor. Amén. ¿Y cuántos quieran al Espíritu de Dios viviendo en sus vidas? Segunda de Pedro 3.10 dice la palabra referente al día del Señor. Escuche. Así es el día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Jesús no es ningún ladrón. Él no le debe a nada. ¿Le debe algo Jesús a usted? Al contrario, usted le debe mucho a Jesús. Amén. Usted es un ladrón, Jesús no es ladrón. Pero ¿por qué Jesús compara? ¿Por qué Pedro se compara? Que el día del Señor es como ladrón. Escuche, en el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En otro pasaje Jesús dijo que si el padre de familia supiera a qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Hay dos tipos de personas debajo de este sol. Unos que están esperando que el ladrón venga, porque les avisó. A la medianoche se escuchó, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Amén es el Espíritu Santo que le habla a la iglesia. Amén. Ya viene, ya viene, ya viene. Y los prudentes llenando su vasija de aceite. Y los insensatos vacíos. No viene, no viene. Si falta, si falta. Hasta que vino como ladrón en la noche. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos velar para que no nos sorprenda como a ladrón, porque a quién les va a sorprender a los que no estaban velando. Para ello Jesús es ladrón, para nosotros es nuestro Salvador. lo cual es aquel día los cielos pasarán con grandes estruendo. Ese es el día del Señor. Los elementos al viento serán deshechos. es está bien. Ve, dése cuenta que el día del Señor no es para nada de maravilloso. El día del Señor dice que la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ese es el día del Señor. Malaquía dice, día ardiente como un horno es el día de Jehová. Pero ¿qué es el día del Señor? ¿Es un día determinado de 24 horas? ¿Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas como nosotros? El día del Señor es un tiempo determinado sobre la faz de la tierra, o mejor conocido como la gran tribulación. Ni siquiera la tribulación. Hay dos partes que la tribulación se divide cuando la iglesia sea arrebatada, la iglesia del Señor, ¿cuántos son iglesias del Señor? Pregunto en Vamos a ver si la cosa del arrebatamiento, como dicen muchos eruditos, es solo desde que Jesús vino para adelante o pertenece al antiguo pacto. ¿Acaso algún profeta en el Antiguo Testamento habló del arrebatamiento? Por supuesto, hermano. Mientras usted en esta hora va a buscar en Isaías capítulo 5 conmigo, yo le voy a contar que usted sabe que han ocurrido muchos arrebatamientos antes de que estamos esperando, por Si el arrebatamiento no es ninguna cosa nueva para, para el que lee la Escritura, el arrebatamiento es algo glorioso, por supuesto que sí, pero el arrebatamiento no es nada nuevo para los planes del Señor. Libro de Isaías capítulo 5, 29, 30. ¿Qué es lo que dice el Señor? Primero, el primer arrebatado sin morir fue un hombre llamado justo, llamado nombre les recomiendo a los que ocupan internet buscar el libro apócrifo, que no es un libro que está reconocido en el canon bíblico, pero que es un libro que se respeta en el judaísmo, el libro de No, donde se cuenta lo que ocurrió en aquellos días, para qué Dios permitió que el diluvio arrasara toda carne. La Biblia dice en una frase que toda carne se le contaminó a Dios en aquel momento. ¿Y quién le contaminó? Lo voy a dejar allí para que usted y yo amemos la escritura. Dice la palabra de Dios en otro pasaje. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, le dice a los sacerdote, yo también te desecharé del sacerdocio. Amén. Qué cosa grande es no amar la palabra. Yo le puedo decir muchas cosas a Dios. Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús tú eres todo para mí. Pero si yo tomo esta Biblia y me la llevo a la casa